I a les Bermudes, ara mateix es disputa la tercera jornada dels Island Games, on de moment la delegació de Menorca ja acumula sis medalles, dues d'or, dues de plata i dues de bronze. Després de la medalla d'or d'ahir de Joan Bagú i Sebastià Bosch en tira el plat, aquesta matinada ha estat el ciclista menorquí Kamal El Ioui, amb BTT, que ha pujat a dalt de tot del podi. El nedador Josep Mercadal, per part seva, ha fet plata en 200 metres papallona.